Γεια σας παιδιά από το Nerds United για μια φορά θα παίξουμε League of Legends League of Legends Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας <laughs> Καλώς ήρθατε Λοιπόν Λοιπόν Ένα εξωτιβιού, είσαι, είσαι έτοιμος Είμαι έτοιμος Παύλο, είσαι έτοιμος Παύλο Παύλο Παύλο Παύλο <laughs> Παύλο ρε Ρε Παύλο! Ναι. Είσαι έτοιμη. Ναι, έτοιμη. Πανέτοιμη. Ένα εξεφίδιο λοιπόν. Λοιπόν, ε, πιστεύουμε αυτή τη φορά να μπούμε με κάτι εύκολο, κάτι... Εύκολο. Κάτι το, οποίο... κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να τους... Ε... Κάτι που δεν μπορούμε να τους... Που τους τεχνικούς με σκοτώνει. Κάτι συναρπαστικό. Κάτι συναρπαστικό, ωραία. Κάτι συναρπαστικό, συναρπαστικό. Ποιος είναι ο αναπτήρα. Ο αναπτήρα, ναι. Ανεβάσει το ηθικό μας. Είμαι συνταραγμένος. Είμαι εκφέρομαι καλός στην κάμερα. Δεν ξέρω, θα μου πεις. Ο Μερφούλης είσαι, μου, δεν πήγε κανένας. Άχρηστα πλάσματα. Τι είναι ανθρωπάκο. Όχι, τι λέει ο Γκάρι, ε. Πέρα το... Για τη Δεμάσιο! Η επιλογή σου είναι ένδειξη μιας ανώτερης αντίληψης. Δώσε πόνο. Τώρα πάω σε jungle. Ε, εντάξει. Μόλις εμένα εντάξει. Άντε. Ο Πάλος δεν κάνει σαβόρ. Η Φερίνα πάει σε Φερίνα είσαι μη. Α, δεν ακούω. Δεν ξέρει και ελληνικά. <laughs> Ποιος είναι μην. Α, ναι. Ούτε καν φέρει να γίνει μυντό και βγαίνει. Σιγά ρε παιδιά, βγάλω τα μάτια να πούμε, έκανα και εγώ ένα λάθος. Ναι. Πείτε μου ποιο σκηνή να βάρω του σένα, βάλω το, του γιατρού που αντιπροσωπεύει κιόλας. να παρακολουθούμε για άλλη μια φορά. Είμαστε οι Nerds United. Έτσι, έτσι, έτσι. Ακριβώ. Ε, από εδώ στέλνει ο The Greek. Αυτό. Και ο Ρικουτσίου. Ρικουτσίου. Το τσίου, το τσίου. ε, παλιό όνομα, φίλοι μα τη γράψανε, μου πήραν το τσίου. Ναι. Λοιπόν, ε, ο Ρίκου Λόμπστερ, με λίγα λόγια, ο Αστακός, είναι ο Παύλος. Γεια σου Παύλο. Peace friend. Η Φερίνα, η οποία δεν ακούγεται και δεν μιλάει. Η Φερίνα, παιδιά, είναι τοπική εδώ στη Ρουμανία πάνω όπω είμαστε κι εμεί. Ναι, δεν μιλάει, δεν ξέρει ελληνικά καθόλου. Δεν ξέρει ελληνικά, αλλά δεν, δεν τη βάζουμε στο. Και δεν τη βάζουμε για ποιον άλλο λόγο έχουμε πει, επειδή είναι γυναίκα. είναι γυναίκα, απαγορεύουν γυναίκε στα βίντεο. <laughs> Συγγνώμη. Θεωρούνται τσόντε. Όχι, ρε μαλάκα, οι γυναίκε, οι αγάπε μα. Εντάξει. Τουλάχιστον Τουλάχιστον μπορεί και παίζει. Μόλι πήραμε 500 dislikes στο βίντεο. Μόλι πήραμε 500 dislikes στο βίντεο. Ευχαριστώ, ναι. παιδιά, μου, να είστε καλά. Αλήθεια. Ένα thumbs up δεν κάνει κακό, ε. Thumbs up. παιδιά. Thumbs up. Λοιπόν. Και εσεί κοπελέ. Κάντε like. Εσεί κοπελέ που παρακολουθείτε και παίζετε League of Legends. Καλά, thumbs up για τη Φερίνα που παίζει League of Legends. Πόσε θα Κάντε like στη φωνή. Παίζετε 3, 4. Άντε. πέντε. Πέντε, έξι. Για όσου όμω είναι άντρε και. Βαρβάτι. και παίζουν League of Legends, thumbs up ε, αν θέλετε κι άλλα ελληνικά βίντεο. Με συγχωρείτε λίγο, αλλά Ρίκου Τσίου, τον Master G, τον ξέρω. Ο Γιώτης GTS, Πακατός, αίθουσα, Μπολί. Μου ε, κάνεις πλάκα ότι ξέρεις. Θυμάσαι, θυμάσαι τον ε, Γιώργο, τον Γιώτη που έμενε απέναντι κάτι παιδάκια. Ο Γιώτης μένει, αυτός είναι ο Γιώτης. Αυτός είναι, Παναγία μου. Γράψ' του, μαλακισμένα αν δεν μου δίνεις skills, θα σου έρθει και θα σε βαρέσω. Καλά, δεν είναι εδώ, το ξέρουμε. Λοιπόν, άρα έχουμε έναν νουμπά. Draven, πακάτο. Όλα. Αϊθούσα. Έθουσα, ε, ρε Αϊθούσα. Αϊθούσα, ρε φίλε. Έθουσα. Η αίθουσα λοιπόν, όλα. Όλα <laughs> στην ε, αίθουσα. Ο μισθοφόρο Καταρίνα. Ο μισθοφόρο Καταρίνα. Ή μισθοφόρο μου, ρε μαλάκα. Όχι, ο μισθοφόρο. Εντάξει, παιδιά που λέτε, είχαμε πετύχει έναν ε, νουμπά στο Ντέρ Καφέ που τον λέγανε κυνηγό. Τον φωνάζανε μεν κυνηγό γιατί έπαιζε με Hunter στο WoW. Θα κάνουμε, κάνουμε και βιντεάκια WoW, μη στεναχωριέστε. Θα ετοιμάσουμε και βιντεάκια WoW και. Θα έχουμε απ' όλα. Ό,τι μα ζητήσετε θα το ανεβάσουμε βιντεάκι. Ό,τι παιχνίδι θέλετε, δεν παίζω μόνο League of Legends. Ό,τι παιχνίδι θέλετε, το οποίο μπορούν να, να παίξουν με co-op ή αλλιώ ε, ομαδικά. Ομαδικό, όργιο. Έτσι. Ε, θα μα το πείτε και θα το ανεβάσουμε. Γιατί πάω να πάρω τον Blue. Και αν έχετε κολλήσει κάποια πίστα, μπορείτε να, να μα πείτε, ξέρω εγώ, Θέλω αυτό το παιχνίδι, εκείνη την πίστα. Εκείνη την πίστα θέλετε, εκείνη το παιχνίδι, σα φτιάξουμε εμεί το, βίντεο. Είναι αισθητή. Πήγα να πάρω λοιπόν, το Τώρα από τα αγαπημένα μου Παύλο είναι μαζί μου στο online, ο Ρίκου θέλω να μου κάνει καλά Α, ειδικά τώρα που κάνουμε και. και βιντεοάκι. Α, θα φύγουν κάτι hooks τρελά, θα Ο Σεν σαν το Z, μάλλον έχει χαθεί. Κοιτάξτε, πού είναι ο Z, πού είναι ο Z. Ο Z εδώ. Ο σαν τον πατέρα μου, του στο κεφάλι. Για αυτού που ξέρουν το Λορ του ζέτ για αυτού που δεν το ξέρουν, και στα που δεν το ξέρουν να το πω, ο Ζέτ ήταν συμμαθητή στη σχολή του πατέρα των πολεμητών. Το χάσα. Ε, λοιπόν, ο Σεν και ο Ζέτ. Πατέρα του Σεν, δάσκαλο τη χολής των πολεμικών ναι. τεχνών, τον νίντζα. Πες και εσύ. Λοιπόν, ο Σεν και ο Ζετ πλακώσαν στο ξύλο συνέχεια, αλλά πάντα είχε σοπαλία. Ε, ο Ζετ ένα βράδυ κατέβηκε κάτω στο υπόγειο. Ε, κάτσε να παίξουμε τώρα. Και βρήκε ένα κουτί, το οποίο κουτί μέσα έχει τη δύναμη των σκιών. Ο Ζετ δυνάμωσε πάρα πολύ και προκάλεσε τον Σεν σε μάχη. Και τον κέρδισε. Όμως ο πατέρας του Σεν έμαθε πως ο Ζεν έκανε αυτή την παπαριά και πήρε το κουτί από κάτω και τον έδιωξε, τον εξόρισε. Στεναχωρημένος, με το κεφάλι χαμηλά, ο Σεν, ο Ζεν βασικά, την έκανε για, για άλλους τόπους. Εγώ θα να μίλικο και θα είχα το κεφάλι ψηλά. Μάλιστα στρατό, πολύ μεγάλο στρατό, γύρισε στη σχολή, όπου τον περίμενε ο πατέρα του Σεν με το κεφάλι σκυφτό, κλεγόμενο με το σπαθί του στο χέρι και έλεγε ότι απέτυχε αδάσκαμψη κτλ και ο Ζε τον, του ζήτησε να τον οδηγήσει στο, στο για να βρει το κουτί των σκιών. Πρώτο hook. Όμω ο Σεν αρνήθηκε. Όχι, ο Σεν δεν αρνήθηκε. Ο Σεν ήταν εκεί και παίξε τα αρχίδια του. Ε, κατέβηκε τελικά ο Ζετ κάτω με τον πατέρα του, με τον πατέρα του Σεν. Βγήκε έξω με το κεφάλι του πατέρα του Σεν κομμένο, το πέταξε κάτω και άρχισε να ουρλιάζει. Τότε όλοι οι νίτσα των σκιών, οι Φερνάνδε στο First Blood το κερατό το κάτι τι Άρχισε να ουρλιάζει ως ένα υπεράνθρωπες προσπάθησε, όσο μαθητές μπορούσε και από τότε ο Σεν και ο Ζεντ είναι εχθροί. Αχ Massive τα Top-Play alle. Χαζεύουμε, χαζεύουμε. Τα πολλά και και ναι, έχουμε περάσει ωραία χούρα. Αν δεν είχα τόσο αλλάξει, έξω, θα έκανα και εγώ καλύτερο. Μην μου ανησυχείς για τίποτα. Όχι, ρε, έκανε χίλι. Ωραίο, ωραίος. Θες να φύγεις άμα δεν είχα τώρα. Ναι. Όχι, γύρω γύρω να κάνω hook. Το θέλω σε slow motion αυτό. Εντάξει, θα το βάλουμε στο edit, το, θα κάνω σε slow motion. Δεν είναι καλό όμως, να αξίζει. Πάλι σκότωσα εγώ, ρε, που μου. Εντάξει, Blitzcrank παίξει attack damage κάτι ρε. Κατά λάθος, δεν σκέφτομαι. Αλλά εγώ είπα, το θέλω σε slow motion το hook. Sorry, Alex, sorry. Ωραία, αυτός έκανε βλακία. Ένας εχθρός σκοτώθηκε. Ένα σύμμαχος σκοτώθηκε. Ένα σύμμαχος σκοτώθηκε. Ήταν απίστευτο το, το πώς με σκότωσε, δεν για αυτό slow motion. Εγώ το hook μου θα θέλω slow motion. Θα το βάλουμε το hook σε μάλλον. Να πώ θα το βάλετε το hook. Μόνο το hook. Και να δεις όλη την κίνηση. Όλη την κίνηση πρέπει να δεις. Έχουμε και λέγουν σχέδια <laughs> να κάνουμε. Νομίζω τα ακούμε. Θα να βγάλω πότα γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Ταλαιπωρία. Ο γιο τη Νουμπάς Νουμπάς την έχει πάει την άλλη πάνω Κόσα Δεν παίζει defensive, δεν παίζει στο παιδί. Τη χτύπησε με φαμίλια τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν παίζει σωστά. Έχει φύγει hook τρελό τώρα. Το, του κάνει το καμπός. Ο Ρόνο, MC το κάνει το καμπός. Όχι, Άλεξ, δεν ναι, θα. Αφού είναι τρίζε, γιατί κάνεις τάμι πάνω τους. Ήθελα να, πάω λίγο live παραπάνω, γιατί όταν κάνει τάμι σε... Κάτσε στο τάουερ, κάτσε στο Μπούξ το απίστευτο όμως το έχασε. Δεν στο βάλω το slow motion. Μα πάρα το βάθαμε στο slow motion. Έλα ρε φίλε το έρχομαι. Τώρα βρήκα να έρθουν ο Μίλιος. Άσε, δεν θέλω. Δεν με βγάλεις. Οκ, θες να κάνω το, Τότε, τότε, χαλάει. Ναι. Έχει φύγει χουφτρελό. Α, το κανένα. κόψω σίγουρα το σεξ. Όχι, Καταρίνα, Καταρίνα. Καλό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ καύλο, ρε. Και εγώ το θέλω slow motion. Τώρα και εγώ θα σε slow motion. Μ' άρεσε και εμένα. Ήταν πάρα πολύ καυλό. Καύλος, αδερά. πως καταστρέψαμε έναν πύργο. Δεν να βοηθήσω την... Ε, να βοηθήσω πάνω. Άλεξ, ακούσες. θα πρόσεχε. Μαλακία, μην έπρεπε. Τέλος. Δεν έπρεπε. Ε, με άνταλες. δεν μα είπε ο Ραντομάδε, δεν μα είπε ότι είναι έτσι. Αυτό σα πείραξε, όχι να μπακάρετε με τα kills. Σωστό και αυτό. Ελλάδα θα σου περίμενε ρικού, περίμενε ρικού. Να, το σκοτώνει, το σκοτώνει, το σκοτώνει. Όχι! Δεν αυτό που έκανε. Και πώς πάει μαλακατσουρούλια. έχετε παρατήσει τον bot κάτω ρε μαλάκα με δουλεύετε. Mm -hmm. Μπράβο ρε παιδιά. Και σαν νότερο. Όχι, καλό ο Μπράτ. Τι έγινε εκεί ρε μαλάκα, ξεφτύστηκα μου άνοιξε, άνοιξα όλτη και απλά άνοιξα τη και πέθανα. Ρε. Ε, να ανοίξεις δεν ήταν την σου κανένα. Το πήρες κανένα. Έφαγα hit στην ώρα που άνοιξα όλη Okay. Yes, we need to Três. έχει ανοίξει sorry. Sorry, δεν είχα afwerk daarontbrengen. Hani efendim öyle dedim, een efendim al dedim, bunu yemek olsun. Beyoğuz. Eyvallah, bu ne? Korkma, tekrar edin burada, burada yaşıyorsun. Ben burada yaşıyorsun. Κάνει μου το πράγμα. Όταν λέω ότι ο Μπραντ κοιμάται, δεν λέει ούτε εσείς ούτε τίποτα και εμείς πεθαίνουμε, να κάνει μου λέτε «Ε, όχι, εντάξει. Παίξε φερίνα. Ούτι, ούτι, μπράβο. είναι υπερβολικό. Μαλάκα instant kill. Παύλα, γιατί δεν Γιατί δεν μπορούσα. Δεν υπήρχε το λόγος να τραβήξει κάποιον εκεί. Όχι. Έλα ρε μαλάκα, κάνω τα lags πάλι. Πάλι εγώ κανένα λάθος κοντά. Έλα γαμώτο, γιατί λαγκάρω τώρα. Δεν. Εγώ έκανα λάθο με το τόντρο. Νομίζω τσάπα, τσάπα αυτό που έκανα. Όχι, ούτε καν. Πολλά, ξεφτυλίστηκα. Κάνει κάτι, κάτι τόντσα πέσει. Θα σε πέσει πρώτη φορά σένα. Κάνει και ένα πρώτη φορά. Παρακολουθούσε εκείνη τη στιγμή, πίστεψε με. Εντάξει, παιδιά, άμα το έχετε δει το. Κάντε, το πω δεν το είδατε. Άμα έχετε δει το fake taunt, κάντε like. Αν το είδατε, και εγώ το είδα. Και εγώ έκανα fail exhaust πριν. Γιατί Έλα, έλα τώρα. Οχ! Μπράβο. Τώρα το τάξεις. Το Τώρα παιδιά, ulti κάρτους Έλα, έλα ulti τρεις φορές. Καρθούς, καρθούς, καρθούς. Σκέφτομαι να μπακάρω. Ε, θα παίξω μόνο, μόνο τέτοια, ρε. Ε, μόνο χορευτή φαντασμό. Μόνο δηλαδή. Phantom Dancer θα Βάλε και έχει αναβαρά στα creeps, δεν πέφτουν ποτέ. Όχι, Αλέξη, δεν το τώρα. Όχι, πέφτουν. Τα creeps πέφτουν με την τένιδα. κοίτα. Το μεγάλο Να με δουλεύει, θα βάζει δύο Phantom Dancer. Ε? Πλάκα δύο Dancer. Μου έρχομαι ε, το λέω. Οχ, τσακ. Το Μάικο Μπραντ είναι μηδενικό, έτσι. Το Μπράντι είναι σαν Ούτε μπότα δεν έχει, ρε. Σας παρακαλώ, ε, ε, ε. άμα κάνω χουκ, μου κάνετε κανένα πούσμα. Έλα, έλα, Ρίκους, οι Lobster εσύ είσαι, ρε. Σπρώχτον, σπρώχτον, σπρώχτον. Το kill, the kiss! Όχι, Αλέξ. Ειδικά τώρα δεν πέφτει. Τώρα είμαστε Και ένα κουάντρα λοιπόν για σας παιδιά από το Ρίκου Τσίου. Unofficial ή πέντακιλ. Αν Unofficial, ε, τι official. Εντάξει, εγώ δεν με νοιάζει, πέντε ήταν. <laughs> Κοίτα, ο τυπάς μπορούσε άντα να φύγει ρε. Εγώ θέλω το... Τίποτα, ήθελα να σε κάνει έτσι λίγο χαρά, να την ψάρια να τις κατώριζεις. Έκανε, έκανε λοιπόν ένα unofficial hexa kill. Δύο bottom dancer έχει για να βλέπετε. Ορίστε. Σοβαρολογή, βάζει ο bottom dancer τώρα. Θα τα κάναμε ρε μαλάκα, δεν ήμασταν να πούμε ένα level. Τι λες ρε μαλάκα, Phantom dancer εγώ τα έπαιζα πάντα. Να σου πω γιατί. Γιατί σαν μπας. Όχι. Μπορώ να σου μιλήσω γιατί έπαιζα Phantom. Γιατί ο Brand δεν ξέρει να κάνει τίποτα. Δύο Phantom dancer με το... με το... πες το... με το spell μου... Έλα ρε, σας το άφησα. Το πεις μπιχτέκια. Πάμε πριν από εκεί. Όχι! Ε! Στρίψε. Στρίψε, πάρε το όλο δεξιά με τις ρόδες. Άνοιξε το MBS. Όπα, κόψε ρε να κάνεις το MBS σου, δεν είναι. Και αυτό σε slow Θα πάει στο να μπορεί θα πάει ένα hook μες στη μούρη της τώρα Τι πρόβλημα γκόλεμ γκάδες νωράς Όχι ρε Σε προσέχω λίγο έχω ούλτι ρε Παύλο, ξέρεις τι να κάνεις Configuração. Você viu esse barulho? Μέσα κάτι Σε πρόσεχε κάποια στιγμή. Ε, ήταν εκείνο το δεύτερο που το μάτι έκανε να τα μάτια. Ναι, ήταν εκείνο το εκείνη στιγμή. Καλά θέλει και περισσότερο να κάνει το σουμ που η Καταρίνα. Μα γι' αυτό έκανε, δεν με είδε πολύ Έσπασε τη μάσκα μου. Δύο πατώματα, δύο πατώματα. Τέσσερα damage, μπορεί. Α, στο μισό μέτρο και δεν τον πέτυχε. Κάτω λίγο τέτοιο, κάτω να φαίνεσαι. Κοίτα, ούλτι που έκανε στον άλλο, ε, Πρέπει να σάρει και πολύ άσχημα. Δεν πας πουθενά. Τρία, δύο, ένα, χουκ. Άρχισε άλλος πάλι. Τετραπλή εξόντωση. Πενταπλή εξόντωση. Εξαπλή και εφταπλή. Οχταπλή, στο διάλογο. <laughs> Παιδιά, μετά έχουμε team, team kills, ε. Σκοτάμε τους δικούς μου, ε. <laughs> Deny. Εμένα δεν μπορούσα να... Ένα σύμμαχο σκοτώνει ό,τι βρίσκει. Α, είσαι βάλτε την εσύ. Δεν έχει βάλει την Α, νομίζω ότι έχεις κάνει να Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, τον αυτό. Μακελιό, βιλεωρείτε. Μακελιό. να από εδώ θα το κάνω. Από εδώ θα το κάνω. Θα σας δώσω και ένα τζάμπο εκεί. Α, το... μαλακά, η ούρτη του τέτοιου κάνει magic damage. Όχι. Του Draven. helemaal breed gepraven. Lazare. Hareko. Βασικά δεν θα βγάλω για κανένα λόγο αλλά θα βγάλω απλά να... Αυτό, απλά ακόμα. Πάντα να και πλάτη χωρίς Infinity. Χωρίς Infinity. Ε, βγάλε και ένα Infinity να κάνεις ένα χέρι και να φέρει όλο τον τάμο. Να φέρει δύο Να φτιάξουμε όλοι τέρα Για ποιον δεν είναι το χέρι. Ε, μετά θα τους πω, ε. Vein, πάμε. <laughs> Ability Vein. Πες μου ένα spell της Vayne που κάνει ability. Κανένα! Το φλάκι. Αυτό είναι utility. Αυτό είναι utility Παύλο, δεν έχει, είναι true damage το flash. Πραγματική ζημιά. Πραγματική ζημιά με το flash. Το flash κάνει damage και δεν το ξέρω. Όχι. Αφού μας τρολάσει, τρολάρουμε και εμείς δεν κάνουμε. Και τα κυνήγει δίπλα. Ναι πιάσω εγώ, θα τον πιάσω εγώ την άλλη, μην ανησυχείς. Ναι, αλλά έκανε φόκο στον Λόλα. Μαλακία έκανα εκεί, ρε. Ποιος το άλλο. Έκατσα να μέσα στην ούλη της τέτοιας. Ο Μπλίτσιαν έχει πάρει πάνω του μαλακα 7 7-4 έχει. 8-4 και το έχει 7-4. Και ο Γη πάνω Εμείς γυρνάμε τη support είμαστε. Θα κάνω όλη στα κρύψω τώρα, κοίτα να δεις. Α, μόνο να μην γίνεται. Όλη στο tower. Δεν γίνεται, το μέσα. Πάμε να το πουσάρουμε ναι, το μίλα, λιώνουμε. Ναι ρε μαλάκα το. Κι ας το boost να σφυρίζεις εδώ. Τσόντας. Πύργος inhibitor. Και απλά πούσες τι είναι. Το Nexus! Όχι, το inhibitor. Μετά τον inhibitor, ε. Όχι, μα τσέκρα λίγο. Λέει, το inhibitor, βλέπεις. Η ομάδα σα κατέστρεψε. Τι μόνο αυτά που έρχονται εδώ. Μία Θα μα βοηθήσει κανένα εδώ πέρα, αφήνουμε μόνο. Μόλι το πήγε δεν θέμα του πάνω, θα μόλι βγει. Πειράζει, ρε. Ζητούσε να δω γι' αυτό. Έπρεπε να κάνει ό,τι πάνω, μια ανοιχτό, ρε. <laughs> Στην τάμα τζέπεσαι. Θα με πιάσει. Δύο Bloodthirster, ένα ακόμη Phantom Dancer και είμαστε κοντά. Χωρίς Infinity, το ξαναλέω. Έλα ρε μαλάκα τρώγε, με βαριέμαι. Ε, Έφερε τουλάχιστον το δευτεράκι που έχει Έτσι για το καλό. Δεν χρειάζεται μωρέ, άστον, αφού έχει τουλάχιστον το όχι τόσο το, το, το διαφυγικό. Όχι, θα βγάλω ένα πλαθέστερο. 18-10 έχεις, μάλακα, 10 εχεις δε 10 έτσι. εδω Blitzkrieg, Blitzkrieg, ρε. Φίντερ, φίντερ. Πολύ καλός ο Μπραντ. Ναι, ναι. Ο καλύτερος. Τους έχει πετύχει όλους. 4-8-11. Όπα, δεν τσούρχομαι. δεν τρέχα. Δεν. Έκανα και τι έκανα. Πέντε άτομα με χάρη, δεν έκανε ούτε τα ζήσει. Ένα, δύο, τρει, τέσσερα, πέντε. Καλά να πάθεις, καλά να πάθεις πραγματικά. Λοιπόν. Έλα, δώσεις. Ωραίο. Εντάξει, το Minion είναι και γράμματα τα... Και γράμματα... τα pools. Αυτό, αυτό θα πάει χειλό όμως. Ούλτι, ούλτι, φρέα. Ε. Μεγάλο, έκανε χίλιε ο Πιλάλα. Έκανε heal, έκανε γκολ. Ο γαμμένο ο Πιλάλα. Ο Πιλάλα. Τώρα φίλε, και χάρτη είναι ότι πρέπει. Το ξέρω ότι ο Γιώργη σταμάτησε το πλέον αυτό. Έχει μια Δεν κάνει μια στάση. Έχεις βάλει Edge of Legion. Εντάξει, είχε βγάλει να βγάλει. Αρπαγή. Το άρπαξε. Έλα, άλλα μερικά μήνα και πάτρα τόσο δάμε. Η γη γυρίζει η κογή. Δεν το κόψα ρε. Από τις σκιές. Ε, 308 damage. κομπλέ. Πες να είναι τέτοιο μπαρόν. Όχι, εντάξει τους μία με το σφυρί στο κεφάλι, με τη στο κεφάλι. είσαι έτσι ρε Άλεξ πάλι μόνος. Πάλι, πάλι και τα, τα Κοίτα που είναι τα να πούμε. Τσάν, με, με, με πλάγιο με το πλάγιο με το Είναι πολύ κυνήγι. Πέντακιλ. Όχι ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα Παύλο! Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Διάβαστε. Δεν χτυπάει. Θα ρε φίλε, ήθελε να πάρει ένα kill, δεν του χαλάσει το πέντα kill. Θα έχει κάνει το πέντα kill σε ένα ναι, ναι, game ο άλλος. Αλήθεια. Ε, αρχίδια. Όχι, όντως χτυπάει. κάνουμε. Πώ τα αφήνουμε. Ελά, άστα. Όχι. Ελά, ελά, πάμε στα Πάμε στα Πάμε στα Τι βαράζει με τον Όλαφ βαράζει. βάρα τα άλλα να πάρεις κανένα γύρο. Έτσι, έτσι να πάρω εγώ να ντέφει. Κόβει. Έλα, λίχτε το. Λίχτε το, άσο είναι. Τι κάνω, περιμένω να ξαναβγούνε. Τα μήνυο να. Α θέλουν τα μήνυο να το λήξουν. Αυτά τα καθάρισα όλα, ρε. Μαλά, Για. Για την και ακόμα για του. για άλλη μια ακόμα φορά για το Nerds United. Nerds United! Εντάξει, εντάξει, έλα. High five. High five my hooks. Έλα, gay style high five θέλεις. High five! Έτσι Λοιπόν, ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ε, παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe, thumbs up. Subscribe είναι εδώ πάνω ή εδώ πάνω, να πιο πλευρά κοιτάτε. Είμαστε καινούργοι, δεν ξέρουμε. Ε, είμαστε μικρούλια, δηλαδή κάπου προς τα έτσι, προς τα έτσι. Ρίξτε ένα subscribe, comment και αν σας άρεσε. Και επίσης, ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξουμε και θέλετε να δείτε, γράψτε σε comment ή στείλτε το σε ένα email. Ευχαριστούμε πολύ. Bye bye. Ciao.